acını bastırmak için kendini harcayamazsın. Harcatmam. Bunun yolu bu değil. Benim bir tek kalbim değil. Vicdanım da acıyor anne. Bu acıyı bastırmanın bir yolu var mı ki zaten? Sen bastırabildin mi? Hayır. Yapma. Böyle olmaz. <clears throat> Bak. Bundan sonra benim canımı yakanın canını yakarım.